Извини, Сан Саныч, я задумался. Плохие новости. Вот это? Да. Заболела бабушка. Не знаю, встанет ли. Ты прекрасно знаешь. Там тебя убьют. Сто лет пройдет. А они будут помнить. Это ты забыл, что такое кровная месть. Саныч, не пугай себя. И меня не пугай. Кровная месть. Кавказ уже не тот. 20 век на носу. Неустрашимый кабальера Дон Родригес и неуязвимый индийский факир Бабу Синх. И в горах, и в лесах, где хлеб человечески труден, растили в поту и в слезах и хлеб, и детей своих люди. Свои были все на счету. И тесно соседом на свете, И каждый свою нищету. Простой вымещал на соседе. Там за горами мое село. Пишу круглым почерком, пишу по-персидски, по-арабски, по-русски, пишу прощения, жалобы, письма любви. В первый раз я попал сюда, когда мне было семь лет. Этот городок представлялся мне огромным, самым большим в мире. Мне казалось, что я попал на праздник или в сказку. Прошу прощения. Да, да. Не хочешь чайхану? Пойдем в цирк. Дамы и господа, да-да, я не оговорился. Здесь, конечно, в закрытой ложе, как подобает мусульманкам, присутствуют дамы. А сейчас вы увидите и услышите сцену из легенды о несчастном Межнуне и красавице Лейли. сына Лехбера, это тот, который не отомстил, убежал как трус. Фу. Итак, господин Петров, я тебе найду деньги, а ты найди мне, пожалуйста, нефть. У Тадиева есть, у Надиева есть, у Нобеля есть, у Ротшильда есть, только у меня нет. Чем я хуже других? Я культурный человек, я сторонник прогресса. Хозяин есть. Вчера приехал. Рустам, сын Алехбера, внук старухи. Ну вот, и твой дом. Когда меня увозили, бабушка плеснула воды на дорогу. Это у нас такой обычай, чтобы путь был легким, а возвращение скорым. Эта дверь не запирается? У нас дверей не запирают. В твоих руках мое горе и мое счастье. Отдай за меня свою дочь, Бек. Откуда ты взялся? Я тебя первый раз вижу. Вот когда убьешь, прислай сватов. Думаю, я все слышала. Иди убей этого чужого старика и поскорее возвращайся. Так этот несчастный еще и старик? Кто там? Это пришла твоя смерть. А ты говорил, нам некого бояться. Мы, азербайджанцы, мирный, разумный народ. Понял, что отняв чужую жизнь, не сделаю свою счастливее. Печальные новости, Бек, он его не убил. Что я могу сделать один? Ты уже жениться должен, понимаешь? Ай, Аллах, ай, Аллах, не спошли прогресс дела. Ай, Аллах, ай, Аллах, не спошли прогресс дела. Ай, Аллах, ай, Аллах, не спошли прогресс дела. Не бойся, я с тобой. Thank you. Не знаю, откуда тут взялся мексиканец, но молодец. Туда ехали, за ними гнались. Оттуда едут, за ними гонятся. Какая интересная у людей жизнь. <laughs> Кого такое добро нужно? <laughs> Если бы он меня попросил бы, я бы сам его отдал бы. Или на что-нибудь <laughs> сменял бы. Я иностранец! Не трогайте его все-таки иностранец. Отправим мерзавца в тюрьму. Я думал, ты хороший мужик. Оказывается, ты плохой мужик, жадный. Сейчас я тебе голову откручу вместе с зубом. Господин Джиллер, господин Шлер, нефть, нефть пошла? Нет. Почему же тогда звал? Нефть имеется. Есть некоторые признаки, но гарантии я вам дать не могу. И не надо. Не надо. Бег. Абек. Бег. М? Вставай, беги скорей. М? Сейчас нефть пойдет. Нефть? Нефть. Нефть? Да. Слава Аллаху. Слава Аллаху. Пошла, нефть. пошла, радуйся, Бег. Нефть. Нефть. Что это такое? Нефтью не пахнет? Золото, серебро, граммофон. Лучше бы спрятал мешок сухарей. своим И тем, что большинство смирилось с ним Но разве мы с тобой себе простим? Когда мы злу урока не дадим, я свое непревзойденное оружие с тобой соединим и победим. Поджарит ему пятки? Что знает, скажет. Что не знает, тоже скажет. А если б ты знал, сколько у меня грехов на душе. Одним больше, одним меньше. Ни я не замечу, ни Аллах. Начинайте. Вот с таким врагом приятно иметь дело. Храбрый, ловкий и глупый. Чему вы радуетесь, глупцы? Вы залезли в мышеловку и сами заперли дверцу. Кончись ваши дни на земле! Эй, слушайте, вы меня надоели. Думаете, я буду торчать здесь до конца своих дней? Ха. Выходите и сдавайтесь. Эй, Теймур, скоро ты умрешь, и никто больше не услышит твоего золотого голоса. Спой для меня напоследок. Иди к черту! Голос хороший, а слова плохие. Мы еще встретимся! Э, прошу вас, остановитесь. Зачем? Сейчас узнаешь. Подождем. Дорогой мой, заверните, пожалуйста. Расставаться надо так, как будто завтра встретимся. Ну, а встречаться, как будто не виделись сто лет. Но мы к вам приедем. Человек рождается на свет. Рождается еще одна мечта.